Azərbaycanın baş nazirinin birinci müavini Yaqub Eyibovun oğlunun hesabına stop qoyulub. Korona xəbər verir ki, Yaqub Eyibovun ölkədən çıxaraq Latviyanın paytaxtı Riqa şəhərindəki bankda oğlunun adına qoyduğu 1 milyard dollar vəsait dondurulub. Qeyd edilir ki, Yaqub Eyibov baş nazirin birinci müavini kimi hökumətin silahlı qüvvələrə nəzarət edən mühüm şəxsidir. O hərbi təlimlərdə, eləcə də bir sıra yoxlama nəzarət prosesində iştirak edib. Onu da qeyd edək ki, bir müddət öncə Müdafiə Nazirliyinin Maliyyə İdarəsinin bir neçə yüksək rütbəli zabitləri küllü miqdarda vəsaitin mənimsənilməsi ilə bağlı həbs edilib. Mən Bakıya gələndə Bakılılar damı qırla örtürdülər. Bu sözləri Korona açıqlamasında tibb elmlər namizədi alim Rəşid Mahmudov Bəhram Bağırzadənin regionlardan Bakıya gələnləri şəhər həyatına uyğunlaşa bilməməkdə ittiham etməsinə münasibətində deyib. O bu mövzuların milləti bir-birinə qarşı qoymaqdan başqa bir şey olmadığını deyib. Mən Bakıya gələndə Bakılılar damı qırla örtürdülər. Rayonlular Bakılılara mədəniyyət öyrətdilər. Bakıda bütün damlar qır idi, amma rayondan gələnlər Bakılılara şiferdən, istifadə etməyi öyrətdi. Onlara çox şeyi biz öyrətdik. Belə mövzulardan söhbət açmaq düzgün deyil. Çünki hər iki tərəf bir-birində günah görəcək. Milləti bir-birinə qarşı qoymağı da düzgün hesab etmirəm. Rayon şəhər məsələsini ləğv etmək lazımdır. Qeyd edək ki, əməkdar artist Bəhram Bağırzadə rayonlardan Bakıya gələnləri şəhər həyatına uyğunlaşa bilməməkdə ittiham edib. O bildirib ki, Bakıya gələn insanlar urbanizasiya prosesini keçə bilmirlər. Prezident İlham Əliyev uşaq pulu ilə bağlı yeni qərar imzalayıb. Uşağın anadan olmasına görə sosial müavinətin məbləği artırılıb. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı müvafiq fərman imzalayıb. Fərmana əsasən uşağın anadan olmasına görə sosial müavinətin məbləği 300 manatdan 500 manata qaldırılıb.